ようこんにちは、メンソンです。今回は、ブロリーパティー。はい、どうぞ。では、このブロリーは、ファイターです。このブロリーは、すげえなこのバダックの全開バフブロリー。変身ブロリーは、俺俺も前回6。えっと、でも、サチャピンです。 前三、前四、前五、立ちませんはいどうぞこれは做樣嘅啫，因為佢佢攞 Broly 話就彈出嚟嘅。我當咗 PlayStation、Nintendo、Panasonic。では、ここレッツゴー。何が何が未来ですレーションですかで、でも、春子で。 しまったなバラクいきましょうあーバカ野郎でしまったギブアップバカ野郎 Pero Hisaki. Tarde de un totes. Con otro niño, otro para la. Dinero y 打撃打撃シェイてよなんだストーン本ンです 気持ちいいだなはいいってらっしゃいバカロはいさよなら助けていさ あ、それそれそれ。シェイェイ指先、ボンなんだこれは財産や。いや、違う。ブロリアなんだ。教団の敵だ。まったく。バラックだ。 どこの星のやつだあーフェッポーなんだセル何えなんだ何これうんなんだてめえ なんだブーブーだあーやばいやれやれだわでもこの下の方だやれやれ本当にママだ 那得挨揍。嗯，牛气气的，直巴巴的去的。 またまったあー何これいやこのチャンスは俺だ为什么要给 bang 我的？ はいはいはいはいはいはいはいはいはい3点取るええー、また3点ですなんだあこれは新論ですはいおゆずの理由 はい、苦手のブーはサウサップですえー、っとブロリーああおお強撃ださあ、サトレ こよこですいけわお気持ちいいなやあそのパワーは俺はナンバーワンだ Hmm. Can you kill me? No. Uh, what? 今回はスーパーサイヤ人パーティーだ。 パラク、ブロリー、ゴジータ、やれやれ。かわいそうに。マクドロナルド ククルトリルトイットあとえージニランドはい行きましょう おおおおおなんだなんだおーカメハメハの夢っぺの剣夢はのまっさあのぺの剣ファーサスピラツは

ささけよ佐々木よー参は佐々木よべてを見せるわ今 それともっトもっ受けるささせーのささけよ

せてやる遅く移動ダメなんだなんだなんだでもタラックめるわ俺のパワーは 全然ダメだあやばいボコいや勝利は俺だあいや 行ってようんダメやばいだおいこのチャンスは俺だ ああ白戦機だああクリンプロリーすみませんなんだ Hey, come on, now. Boom. Ha ha. Do that. こんなことか。ああ、ダメだ またスキルまだああブドじゃないレストアニナァンドタナス Atlétate la Bestial. Sen iste var. Esas. Golden class. Ah ah ah. This is my last war. İyi de teve vez. Shuriken. Teteko! speed, Até está Toda vida son las y los test, los test, la atesta. Insta show. Está en acción. Y... Jackson Lien. 와. 아. はいなんだあーやばいなお前はイエスイエスイエスチャンスは俺だあやあ けるはあか愚か者はいいってらっしゃいはいなんだやばいなあーダメだいてやーんが。ー I'm so hot. Uh, stop. Uh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Masaka. Masaka. はいいただきますおおいやいやいやいやはい